Bir zaman geçmekle birlikte e, belli noktalarda da belli adımları attık. Sizlerle onları paylaşacağız. E, öncelikle 16 Ocak'ta e, 2. Uluslararası Kadın Girişimciliği Konferansı'nda e, BPW e, Türkiye'nin liderliğinde bir konferansa katıldık ve özellikle çalışma grubumuzun yaptığı çalışmalardan bahsettik. Uluslararası ağların kadının güçlenmesindeki önemiyle ilgili bir e, sunum yaptık. Böylelikle topluluğumuzu geniş bir platformda e, anlatma fırsatı olduk. Biraz sonra İpek Hanım'a da söz vereceğiz. O konuda çalışmalardan bize biraz bahsedecek. Ardından basınla ilgili görüşmeler yapacağımızı bildirmiştik Özellikle basın ziyaretlerimizi bu döneme bıraktık ki özellikle de 8 e, Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yakın olursa ve gong törenini de bu vesileyle tekrar hatırlatabileceğimizi düşündük. Bugün e, sabahtan Sevgi Hanım'la birlikte Tülay Hanım'la birlikteydik. Tülay Şubatlı Hanım e, İşte Kadınlar Kom diye e, bir haber siteyi, sitesi. haber sitesini yönetiyor ve tamamıyla kadınların ekonomik hayata e, katılımıyla ilgili bir site. Bundan sonra da e, değişik zamanlarda bizim toplantılarımızda olacak ve sizlerle de birebir temasa geçerek şirketlerinizin bu konuda yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgiler alacak ve bu platformda duyurma fırsatı olacak. Ardından hazır bugün buradayken